Salve, mais bichos tá montando. Vamos começar rápido como tá custo. Gente, vamos lá. Fazer uma speedrun de achar os troféus. Primeiro troféu que eu vou achar é aqui, ó. E tá com laser. Ah, mas tá, de com laser. É que eu já sei o que tem que fazer. Vamos lá, gente. Não tem nada de novo. que outro. para não atrapalhar, tra, vou trapacear, né? Eu tô nem FDP, seu FDP! digitou, mano? 6, 9, 1. 8, 6, 9, 1. Só chutei, mano. Quer dizer, não chutei não, viu? Falta o quadradão. O quadradão acho que eu tô agora. É literalmente o quadradão. Onde conseguir aquele, aquele cajado? <laughs> ah, já sei! Ai, mano, acho que bate a cabeça. Ah! Quem tá lá mesmo, então? Sou eu saco, ah, cara, porque eu não tô ganhando agora. Cadê tá da merda da carne. Zero. Deus. É a minha felicidade, 7 minutos de vídeo a gente já tá indo pro fim. Tô fazendo filme do compilado. Compilado, gente. Compilados dos melhores movimentos do nosso massa série. Gente, já vou pegar lá a cabeça do peixe. É um peixoto chamado pode chamar o aqui. é o aqui. é o peixe com é cabeça de peixe, cabeça de peixe. Gente, eu tô sem palhaço. Palhaço! Peraí, gente, vou pesquisar. Pesquisando por ordem. Ordem subliminar Belém, cabeça de Belém. Será que já fez o código? Vamos ver, gente. difícil. my foot. gente, vamos lá! Gente, estamos aqui hoje, a gente vai zerar Vamos ver quanto tá a porcentagem do meu vídeo. Já tá quase pronto, quase pronto. Tá carregando o SD ainda. Vamos. <laughs> Gente, uma. Três reis amarelos? conste. Ah, tem na cama, sou muito burro. É um dois. 很老。 lá. Foi? 嗯。 <laughs> Ajuda. Alguma transposição.